असलम वरहमल वर्क मैं मोहम्मद मजीद तो मेरा यूट्यूब चैनल मजीद ऑफिशियल रद इन कल सुबह आप लोगों को दिखाएंगे क्योंकि अभी ना दिखाने का हक बनता था वो किस लिए क्योंकि मैं न्यूज़ सुनता रहा इमरान खान के वोट थे इलेक्शन थे अलहमदिल्ला वो तो जीत चुका है इन सुबह आपको मिलेंगे अभी तो सुन गुड बाय सुबह इन आप लोगों के साथ मुलाकात होगी इंतज़ार लड़के आने का क्योंकि वो इधर से आएगा देखो अभी पूरा गाड़ी बंद पड़ा हुआ है सुबह सुबह का टाइम है सूरज निकल आया है वेलकम टू बैग अभी हम लोग रास्ता पे जा रहे हैं काम पे इसलिए आप लोगों के साथ थोड़ी सी रास्ते दिखा रहे हम लोग इशारे पे रुके हुए हैं ये इशारा है इशारे पे इंतज़ार करें इन अभी जाके ना आप लोगों से फिर मुलाकात होगी गजब बेचती है देखा दर का यही मसला है इंशाल्लाह इशारा खुल गया अभी चलते हैं खाना बंद कर ये बड़ी अच्छी बात कही आप अरे कहना क्या चाहते उसको पता नहीं है अरे बाबा हड़कते मत करना ऐसी हड़कते मत कर हड़ते लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जाने का एक ही रास्ता इसलिए मैं नहीं ओवरटेक करूंगा ऐसा ही जाऊंगा ओवरटेक करना ममनू है इधर मर सकते हैं मर मर भी सक, सकते हैं मर सकते हैं ना मरना है ना मार सकते हैं बस ये ये चुपे थोड़ा सा सफर है हम लोग नीचे उतर जाएंगे फिर अभी आप लोगों को मस्त काम पे जाके मिलेंगे बस इतना काफ़ी आप लोगों को देख एक एक यानी जो है ना हब्बा हब्बा बोलते हैं एक एक एक एक निकालना इससे कैसे इस्तेमाल करेंगे ये बार कोड है ना ये वाला इसे जवाल के आगे लेंगे ना तो ये टीट करके आ जाएगा कितना कार्टून है कितना हब्बा है ऐसा समझ आ जाएगा पूरा अभी मैं एक एक हब्बा निकालूँ फिर आप लोगों से दिखाता हूँ कैसे काम होता है ये पूरा हब्बा हब्बा निकाल दिया ये पूरा हब्बा हब्बा निकाला बस ये तुम बाकी है ये पूरा हब्बा हब्बा निकाल दिया अब इस्लाम होगा ये उतारेगा इसके बाद हमारा इस्लाम होगा फिर आप लोगों को दिखाएंगे अब इधर बैठ के करते हैं इंतज़ार तो चाचा का हो जाएगा ना फिर हम लोगों का इस्लाम हो जाएगा कैसा लगा मेरा मजाक <laughs> अभी हो रहा है इस्लाम दिखाते हैं आप लोगों को कैसे होता है Gracias. مثلا واحد اثنين ثلاثة يقولون بالثلاثين طيب شوف لي الراقي معجون طماطم 1030 كم عندك؟ طيب كم غير برضك لا لا لا طيب 24 بعد خلى التفاح عندك ورق عنب ورق عنب 431 नीचे है निकम्मा थोड़ी है ना। शानदार विचार रखते हैं जी और कुछ लोग मनोरंजन अलहमदिल्ला जी ये सामान लगा दिया और दूसरा जो लगा वो ये है सामान अभी चलते हैं मार्केट दूसरा में और इधर भी था थोड़ा अभी चलते हैं दूसरा में ये दो कार्टून बचा ये रखेंगे बैक स्टोर में बैक डोर में रख के ना फिर निकलते हैं दूसरा मार्केट फिर ले जाके मिलेंगे आप लोगों को दूसरा मार्केट में क्योंकि आज का इधर का काम ख़त्म हो गया अभी जाके ना मार्केट में वहीं आप मिलेंगे इसलिए तो बात नहीं करता मैं देखते हैं कौन सुमान जा रहे हाँ, हो गया तो किस तरह काम करते हो ये दोनों जो लगे हैं और बस नारियल लाएगा नारियल बड़ा दे बोले वेलकम टू बैक डाना ब्लॉग अभी हम लोग मार्केट पे हैं इधर से काम ख़त्म करके अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं असल में आज का मार्केट ख़त्म हो चुका है इन अभी घर पे पहुंच के ना फिर आप लोगों से मिलेंगे क्योंकि ये बिंदाऊ हिजरा है शायद पहले आप लोगों ने इसका वीडियो देखा होगा अगर नहीं देखा होगा तो ऊपर मैं लिंक भिजा दूँगा वो भी देख लेना उसका पूरा वीडियो मैंने शॉर्ट करके रख दिया है देख दिखाऊँगा अभी क्योंकि अभी मैं खलास काम हो गया इधर से अभी जा रहा हूँ और मार्केट देखेंगे और मार्केट है आपको मालूम टेलीविज़न है जवाल है आईफोन है पूरा इस मार्केट मिलता है परफ्यूम मिलता है बहुत सारा सामान मिलता है अभी आ गए हैं बाहर welcome to back another vlog अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं बाहर क्या जा रहे हैं बाहर से आ रहा हूँ बाहर से आके ना वापसी घर जा रहा हूँ कोई बात नहीं हम तो चूतिए हैं दोबारा ट्राई करेंगे दाढ़ी वाड़ी सेट कराया इंशाल्लाह अभी जा रहे हैं घर की तरफ आज का काम हुआ ख़त्म अभी बज रहे हैं चार इंशाल्लाह अभी चलते हैं घर को घर के पास पास जाके क्या आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें ऐसी मज़े मज़ेदार वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहता हूँ क्योंकि बहुत ही आज की वीडियो इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है अल्लाह हाफ